assalomu alaykum andijon kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsanglar kanalimizga obuna bo'lib qo'llab quvvatlab turasizlar biz sizlarga oq qori spanigani nomli spanigani ko'p uchun oq qora variantida spanigan katta akrili variant ho'p steylarimizni ko'rishlar mumkin razmerli qiladi dushovой bilan oqsilib o'tkazilib so'roqlik qilingan yo'ldan joylarga qo'yilgan shular sexlari bor ko'rkilari bor qo'yilgan narsa kesib chunki akrilik hali sal hali olinmagan spanimiz razmer belgilagan bo'lsa ikki yetmishga ikki ikki metr matrasi ikki o'nga